السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم البنات معنا في القناة اليوم إن شاء الله نشارك معكم آه، بالشياع تيجي زوين بسم الله إن شاء الله ندوزو المقادير عندي هنا نص كيلو ديال الفينو ديال spécial ونص كيلو ديال ال force عندي معلقة ديال السنيدة معلقة ديال الخميرة الفورية والملحة القياس ديالكم الخميرة حسب الجو دابا الحال بارد صافي الماء سخون باش غادي نعجنو بسم الله نعجنها زوج دابا البنات باش ندلكوها بعدا ندلكوها مزيان عاد نطلقوها تيجينا زويون مع الزبده البلديه ومع هاد مع هاد البيض تيجينا زوين مع الزبده البلديه ومع العسل انا غنتلكها هكا مزيان غير نتلكها ونطلق عندنا ساليتها رغم خوف بزاف نتوما غنطلقها تلكتها نغطيها دابا ونخليها نشكلوها ونطيبوها ان شاء الله تتخمر لينا هاي أيوة، العجينه البنات خمرات نتوما بسم الله انا غادي ندير شويه ديال الزيت هنا شوف تبارك الله شويه الزيت وغادي نجمعها هاهي طيب، جمعتها غادي نحطها ها عندي واحد البلاطو باش نحط فيه غادي ندهنو بشويه شويه بشويه ديال الزيت بشويه الزيت ونقطع الجينو نقيت اللي بغيتو ديرهم بغيتو ديرهم صغيورين ديرهم شويه شويه ما ديرش ما تكثرش تزيد بزاف غير باش ما تبقاش لينا تلصق لينا العجينه في يدينا وصافي انا نكملهم كاملين نغرسوهم انا شعلت على المقله دابا كتسخن ما نخليهمش يخمروا الخمره الثانيه دابا غادي نبداو نطيبو فيهم تخمروا مي الخمره الاولى صافي مثلا عندي هنايا وقت الزبده هو اللي غادي نقرص فيه نعاود نرش عليه نرشب شويه ديال الزيت نعم. هكا نعم، ونهزو بحال هكا ونغطسها مقرطمش بزاف هاد النات غير شويه القياس بحال هكا ملي يكون كيبان لكم وصافي غنبدا كنبقى كتسخن ندير فيها بنات شويه ديال الزيت هكا غير شي شويه وغادي نزيدها نهزها بحال هكا ونزيدها هكا غادي تجيني ساهله ونقادها صافي خليها تت المقلباش دابا تخليها حتى تنشوفها كلها تولو فيها هاد الفخذ هكا غنقلبها المقلباش دابا مكنس خليها طيب طيب هي عندنا طابت غادي نحيدوها ونديرو في الاخرى نعاودو نديرو نقادها ونخليها تبدا تطيب عاد غادي نقلبها هي كطيب نرشها شويه هكا بالزيت نباتيه شويه صافي نتوما ديال بعض البيبون شوفوا ونقلبها ونخليها طيب على الشاف نتمنىكم راه كيجي غزال وساهل بزاف باش يوجد لينا غير نعجنوا العجينه خليوها حدانا تت كتخمر واش شغلنا ونبغيو يعني نديرو كسكروط هكا ونبغيو نفطرو ونطيبوهم متياخدوش لنا الوقت كاع بزاف غنشعل هاد البليصه وغنحيدها هما البنات ساليناهم تيجيو محمرين تيجيو فنين نتوما انا غندير لهم شويه ديال الزبده شويه ديال الزبده والعسل ومخلطه معاهم شويه ديال الزعتر بسم الله هكا ديال الزبده بلديه البنات وبالصحه والراحه نتمنى انكم تجربوهم واللي عجبو الفيديو ما تنساش تخليو لنا واحد لايك وشكرا لكم بزاف على المتابعه وبالسلامه عليكم